Ko Aravi a Flash rāua ko Superwoman i runga i te marama. Kua inangaro rāua e te uriuri manako nō runga i tā rāua parāni mō te tama kī atu anga i a Hope. Kua tuatua atu a Hope. Kua tuatua atu a Flash ki a Superwoman. E, me ta i au i a Hulk. Na au e tapeka i a ia ki te taura, ine. E, tano e. Kua tākawhe rāua i a rāua mā te mataora whakaaro.